Ako po si Kusein Junaga, Project Officer po ng CBCS. Sa ngayon ay uh, meron kaming project na Forward Bank Samoro na pinupunduhan ng The Asia Foundation. Dalawang component ko ito. Yung isa ay in partnership with the Ampar, no? Pero ang beneficiary po natin dito ay yung mga magsasaka, farmers, mga preserved pork, mga mangingisda, at yung isang component naman po ay doon sa ating mga non-moro indigenous peoples. Ang layunin po ng, uh, ng project nito ay para magkaroon po tayo ng information campaign about COVID-19. At the same time ay nalaman natin po anong epekto no, ng uh, ah, COVID-19 sa ating mga magsasaka, mga isla at mga indigenous peoples. Ang mga magsasaka ay uh, gusto po natin na magkaroon sila ng isang uh, federation uh, para po mapadali yung paghingi nila ng benepisyo sa sa gobyerno at uh, lalo na sa mga IPs ay inorganisa rin natin sila para ituro uh, parang matutunan nila kung ano ba yung COVID-19 at ano yung resulta nito sa kanilang kabuhayan na ipapabot ng project na ito sa mga sektor ng ating lipunan yung programa ng CBCS, yung servicio, yung good governance, yung uh, awareness, dahil awareness sa COVID-19. Ang salamat sa ating uh, ah, funder Mm, Asia Foundation sapagkat pinagkatiwala nila sa sa atin, sa CBCS, yung project na ito. Nagpapasalamat din tayo no, doon sa pagtanggap sa atin sa mga komunidad, lalo na sa sa mga indigenous people sapagkat uh, uh, naramdaman nila yung ating sinseridad sa pagbibigay sa kanila ng uh, serbisyo.